Hi YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania Alright, so uh, lama tak jumpa, dah seminggu lah Hari ni kita ada unbox lagi Dan item yang kita unbox hari ni memang You nak kata dia rare pun boleh, you nak kata dia biasa-biasa pun boleh lah Jom kita lihat apa yang ada pada hari ni ah, Ini dia Oh, apa ni? So ni adalah daripada brand Sima siap dia ada kotak kalau anda ada perhatikan uh, saya punya YouTube lah saya pernah letak gambar ni kotak dia saja tapi uh, tanpa unbox lagi dah lama sangat ni kenapa tak unbox unbox <laughs> kerana dia kena buat pemasangan you tahulah Sean ni kan uh, pasang bateri pun dia akan bergelut dengan bateri tu <laughs> tak tahu berapa lama dia bergelut so dengan pemasangan ni saya rasa video ni dijangka panjang lah so ni dia ada um, penulisan ataupun ada penerangan sikit dan ya yeah, model ini dinamakan JD013 daripada SIMA sebelum ni dah ada SIMA JD001 002 dan saya secara sebelum saya pasang ni saya nampak dia macam macam JD001 juga so tak sure lah selepas kita pasang uh, nanti anda nilaikan lah dia rupanya macam mana ya so uh, ni ni daripada poly poly apa polyform dia bukan kotak yang betul tau dia polyform yang biasa orang buat icebox tu kan ha uh, ni ok jom kita buka dia ada dua ni ada dua ni ha, buka kiri dengan kanan dah buka Ah, macam ni. Ah, macam ni. So dia memang part anda kena pasang satu-satu. That's why sampai sekarang Sean tak nak pasang-pasang <laughs> juga. Alright, ah ni dia ada user menu. Nasib baik ada user menu kalau tak, tak langsung tak tahu macam mana nak pasang. Jom kita keluarkan part-part dia dulu ya. User menu. Ini bahagian part siap dia ada bagi screwdriver Perhatin lah Sima ni uh, Handguard Tengok handguard dia jenis M4 punya lah Yang macam uh, ah, J9 pun ada M4 A1 pun ada Okay ada butt Okay butt Butt yang sama macam JD-011 juga Ada Mac daripada nylon semua ni daripada nylon ya uh, ada ini consider panggil apa lah, site lah ah, inside ke site ke apa apa yang nama dia tak sure lah saya panggil endpoint dia semua ni alright ada inner barrel dengan outer barrel dan juga dia punya muzzle head so semua ni daripada metal benda ni ataupun outer barrel dengan inner barrel daripada metal eh. berat solid di tangan Okey dan last kali Buster Okay Cantik pula Sama lah macam JD001 dengan JD002 juga Juga warna oranye dalam ni nampak Okay kotak kita letak tepi Kita tengok dulu apa yang ada dalam ni Okey. So ni semua dia. Nanti kita kena pasang. Okey, ini dia. Saya dah bukakan plastik untuk part-part dia ni. So sekarang inilah saya keluarkan dia punya user menu. User menu. Okey, so ini user menu dia. Oh. Ini user menu dia tulis M4CQB JD013 so model ni 013 nampak gambar sebiji lah <laughs> macam uh, JD001 cuma 001 ni dia punya ni dah ada satu kepingan aluminium ke apalah yang warna silver yang ini dia kosong macam ni okay itu saja yang saya nampak perbezaan dia yang lain macam sama saja performance saya tak sure alright so ini part dia dimulakan dengan bahagian ini triangle ini so ini panggil triangle kan daripada nylon daripada nylon jom kita mulakan pemasangan uh, dijangka video ni lama sikit lah sebab Sean ni kena bergelut kan <laughs> bergelut dengan dia ni kalau anda nak skip bolehlah skip <laughs> kalau anda nak habiskan tengoklah sampai habis ok so uh, kita letak ni kat atas dulu ini apa yang ada yang dia bagi ada satu ni untuk bat lah saya rasa dia punya skru panjang ini pun untuk bat macam ni ada dua skru satu panjang sikit satu pendek sikit dengan allen key dan yang ni Alright, jom kita lihat dia punya user menu di sini. Apa yang kita perlu buat dulu? Okey. Pasangkan triangle ni dulu. Ha ni. Tengok. Ha ni daripada metal ah. Cantik kualiti dia. Oh ni ada lubang. So memang untuk ikat ni lah Ini memang aluminium bearer standard 7.5 lah ni. Okey kita mulakan bergelut eh uh, triangle macam ni di sini ada lubang nampak ada lubang so kita masukkan kat sini kita pasangkan ni dulu oh. harap bersabarlah ya sebab pemasangan ni kena ambil masa lah dia ada bagi allen key so anda tak usah risau lah saya rasa part yang ataupun Allen key ataupun screwdriver yang diperlukan untuk memasang ni semua dah cukup dia cuma memerlukan Allen key satu dengan satu screwdriver lah ok dah pasang part ni dah siap so Allen key ni rasa dah tak guna kot lepas tu ini dia suruh masukkan oh ni ada ni nampak dia ada lubang ni kan lubang ni dengan ni suruh tolak masuk ke ni Ah, alright. Lepas tu apa lagi? Masukkan ah masukkan ini pula. Ha ni. ini ini dia depan belakang dia lain ah. Eh. Ini depan, ini belakang. Nampak dia ada satu ni. Ha. Dia suruh masukkan ke dalam ni. Cocok je. Okay. Lepas tu ini. Ah dan di sini anda perhatikan dia ada ni. Satu ni dengan ni bahagian lepe. Lepe ni kena kat bahagian bawah lah nampak dia ada dua tempat untuk matikan dia nanti dia ikatlah atas bawah dan dikuncikan dengan allen key mudah je ni so tak adalah bergelut sangat ha, <laughs> dah masukkan ni sekarang dia goyang-goyang lagi ok ketatkan panggil apa ni start screw ke apa lah. lupa nama dia panggil apa ketatkan saja. Alright. Sudah siap apa lagi next? Ha, pasangnya ni. So ini daripada nylon juga. Ini handguard. guard. Dia ada depan dengan belakang ah. Bahagian ini kat depan, yang ni kat belakang. Dia suruh masukkan ni dulu. Alright. Masukkan kat bahagian depan. Ini boleh tarik nampak. Ha, sembat je. Sekejap lah ha, Macam ni Right Lepas tu bahagian bawah pula sama Dia ada ni Dengan yang ni So ini kat depan Tutup saja Bahagian depan ni lari sikit ha, macam ni aku dah terbalik tak ada lah sama-sama jap jap jap tengok betul masukkan sahaja macam ni tadi tu ada sikit kesilapan ha macam ni je alright dia cuma selit je selit kat depan ni lepas tu ni ha lepas tu kepit kan ha dah siap handguard hmm. kalau JD001 dia ada lubang lubang ni dah ditutup yang sekarang ni JD013 ni lubang dia uh, buka lah anda boleh nampak outer barrel dalam tu ok dan dia macam ni lah kalau bahagian depan ni nampak inner dalam ha, macam ni alright selepas dah siap depan ni kita kena pasang bat dia pula bat dia mudah je ha, ni daripada nylon juga di sini dia ada ni lekuk nampak kiri kanan ni pun sama kiri kanan nampak selitkan dia saja tapi wire ni kena jaga-jaga lah dia mudah terkepit wire dia mudah terkepit Okay, masukkan wire ha, ni dalam ni ada satu lubang nampak anda kena tembuskan dia punya wire dalam tu tapi satu eh yang saya perasan model ni dia tak bagi uh, jabor tak bagi cermin mata keselamatan juga tak ada uh, battery charger semua tak ada dia bagi you kotak lah <laughs> ok dah masukkan macam ni lepas tu yang ni so dia ada bagi yang ni kan ha, nampak ini masukkan yang ni yang ada lekuk ni kena bagian ke atas ha. so baru masukkan ni yang anda kena masukkan dalam ni Lepas tu anda ikatkan dia sahaja Mudah je Hmm, kena carilah lubang dia Okey, tak payah ketat sangat Dan sekarang pula bat. so bat dia ni istimewa sikit so nak cerita sikit pasal bat. ok bat dia macam ni kalau anda lihat di sini macam ni lah so yang ni memang seperti biasa anda nak adjust dengan nak masukkan dia sama ada anda tarik macam ni ataupun tarik macam ni lah tapi yang istimewanya kat belakang ni yang ini anda boleh keluarkan tekan yang ni nampak ni kiri kanan ada tekan dua ni untuk keluarkan dia Lepas tu nak masukkan bateri macam mana? Dia dah tertutup macam ni kan? Ha ni belakang. Belakang ni dia ada satu ni. Ha, anda boleh masukkan di sini. Dia sebagai alat lah untuk anda kopek. Ha cungki dia. Baru tu keluar. Nampak? Dari sini dah anda boleh masukkan bateri. Right, jom kita masukkan dia. Okay, simpan. bahagian bat ni pun memang macam ni biasa saya tarik di sini saja nak buat macam ni pun boleh tapi dia macam sengek sikit Doi. Ha, okay. alright so macam ni adjust sikit wire ni dan satu perkara yang menyedihkan <laughs> Sean tak bawa bateri tak bawa balik bateri artinya tak boleh nak test fire hari ni kita siapkan pemasangan dulu saya try cari bateri esok dan baru boleh buat FPS testing dengan dengar-dengar suara bunyi dia lah alright, sudah so pasang macam ni eh, ini terkepek ni masukkan dia balik ya okey dan bahagian ni ke atas siap mag okey ni mag daripada nylon juga bahagian bukaan mag di sini untuk masukkan jabor so di sini dah ditutup rapat okey lah macam ni Oh, bunyi mag memang sedap time anda masukkan mag ni nampak Mac release memang button ini tekan button untuk release Mac sedap bunyi Mac dia ok last part kita pasang ni iron sight ataupun saya panggil end point sajalah anda bolehlah panggil apa yang anda suka saya panggil end point saja. ok dan dia boleh adjust lah di sini kiri kanan alright keseluruhannya sudah siap Ini dia dari berdebat sampai ke depan Okay, but uh, ah, dust cover memang berbuka. saya rasa ni juga siap dengan Mac Prime tetapi sedihnya kerana saya tak bawa battery so saya rasa macam ni lah keadaan selepas siap dan saya boleh nampak dia 90 90 berapa lah 97 ke 98% persen lah sama dengan JD 001 cuma ada macam ada feature sikit lah sini ada C dengan apa simbol ni dia macam lain sikit lah quality dia punya receiver okey sikit berbanding dengan uh, JD 011 dia tak adalah kasar sangat mungkin dia ada perbezaan daripada segi performance kot belum test, belum tahu tapi daripada segi luaran memang sama lah. alright, so sekarang kita timbang sikit sebab tak dapat nak test FPS kan kita timbang timbang berat dia berapa berapa tu 14 kilo, consider ok lah weight design cantik uh, dia punya kemasan pun ok cuma rupa hampir sama lah dengan JD001 uh, selepas ni kita akan test FPS dia diharapkan performance dia bagus sebab barangan ataupun brand daripada Sima ni memang dah consider agak ok lah Alright, apapun kita tengok uh, FPS testingnya nanti. sekarang kita nak buat FPS testing. So, ini Jabo 7 ke 8 mm. Jabo ah, tak bahaya. Hanya boleh menggunakan Jabo kalau anda tekan dia pecah. Tak boleh menggunakan benda selain daripada Jabo ya. Ni Mac. Buka Mac di sini. Buka dan masukkan Jabo ke dalam Mac. Ini JD013 Masukkan Mac Dan memang ni ada siap Mac prime lah Dengar dia ada mic prime Okay, Mr. Ace ataupun Chrono kita dah ready Okay, sekarang kosong ya Jom kita try FPS dia 2, 3, 4 249 kuat ni at least dalam 25 lah 244 245 246 246 243 245 ok disebabkan bateri yang saya guna ni sekarang adalah 11.1 volt so kita nak tengok rate of fire dia patut tinggi lah sebab 11.1 volt ni Okay, so satu saat dapat dalam 16 biji air fire. Lepas tu average. Kita nak tengok average. Okay, maximum dalam 256. Minimum 206. Average 241. So dapatlah dalam 240 ke 250 lah FPS saya boleh katakan. Okay. Okay. Uh, maka berakhirlah uh, review kita untuk model SIMA JD013 ni dan jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe ya. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye. Thank you.